ال front end عباره عن ثلاث لغات HTML CSS JavaScript HTML اختصار ل HyperText Markup Language CSS اختصار ل Cascading Style Sheet JavaScript اختصار ل JavaScript طبعا آه، اللغات هنمثلها كانها بيت او الموقع كانه بيت الاساسات او القواعد هي HTML التصاميم والشكل الجميل هو CSS JavaScript بقى هو الشبابيك اللمبه الميه آه، الكهرباء الكلام من ده يعني الحاجات العمليه جوه البيت لو جينا شفنا اي موقع من غير CSS هنلاقي شكله غريب زي موقع جوجل مثلا ندخل على موقع جوجل كده تلاقي الموقع شكله غريب مش شكله حلو آه مش مريح بصريا الموقع ما هوش حلو اساسا يعني من غير CSS لو جينا نعمله ب CSS وعملنا refresh هنلاقي الموقع شكله جميل جدا مناسب آه ينفع يتعمل طبعا الزراير ديت هي JavaScript طبعا هي اللي بتتعمل في الزراير والكلام من ده